Un experto real afirmó que Meghan Markle está modernizando la familia real demasiado rápido y necesita tener cuidado ya que los realistas pueden considerarla demasiado. Claudia Joseph también cree que Meghan está ganando más atención por parte de la prensa que por la duquesa de Cambridge porque está rompiendo las reglas hablando sobre el programa Victoria de Visir de la BBC, el miembro de la realeza dijo, la realidad es que Kate es una persona muy diferente, ella está muy callada, no está tratando de cambiar a la familia real, no está tratando de hacer nada diferente, es como villano. A ella no le gusta la publicidad, no le gusta estar en el ojo público. Ella ha estado en la prensa, ha habido muchas historias sobre ella a lo largo del tiempo. Tal vez no tan rápido, pero no está rompiendo las reglas de la misma manera que Megan. La autora de Katy, de Makinova Princess agregó, la realidad es que la gente admira a Megan porque está tratando de traer a la familia real. En el siglo XXI pero ella lo está haciendo muy rápido, por lo que a los realistas no les va a gustar eso porque es demasiado, demasiado. Se presenta como el padre de la duquesa. Thomas Markle apareció en Eastwood Morning para revelar que intenta ponerse en contacto con su hija, pero aún no ha recibido una respuesta de ella. Durante su trabajo con Pierce y Susana Rey, Markle insistió en que tenía esperanzas de ver a su hija y al nieto que pronto nacería. Él dijo, todavía tengo esperanza, realmente creo que siempre hay una posibilidad. Ella ha pasado por mucho y no es una tarea fácil llegará a tiempo y espero que lo haga. Recientemente se informó de que Meghan Markle y el príncipe Harry rechazaron una oferta para quedarse en el montón de Catlin durante la Navidad. Al parecer, una fuente real le dijo a The Sun, no hay una gran cantidad de espacio en Sandringham, así que es bastante sorprendente. Tal vez solo quieren su propio espacio, las cosas son civiles entre las parejas, pero no pasan mucho tiempo juntas. Los rumores de Meghan Markle y Kate Middleton pueden ser provocados por Meghan tratando de ser Diana, afirmó un experto. Tom Boer, biógrafo no autorizado del príncipe Carlos, dijo, el problema es, en mi opinión, que ella está tratando de ser Diana está tratando de adoptar el nuevo rol, y la tragedia de la historia es que terminará de la misma manera menos que alguien se aleje del palacio y diga mira esta es la forma en que se hace aquí.